Pues mi producto favorito de alquimia es el agua de Colonia Reina de Egipto. Pues lo utilizo siempre después de la ducha porque me da una sensación como de limpito y de fresquito que me encanta. Pues claro, sí, lo recomendaría. Todo lo que te haga sentir más segura y te haga sentir bien contigo misma, me parece algo maravilloso.